pegengi manusia yang tak betul rapuh dan rusaknya supo dengan sarang labo yang tak kukuh ambil tangi kau lah, kering utuh habis tah tah tah tah tah tah tah tah tah ha, tu nak ayat katanya pegengi manusia yang karuk yang tak betul dan tak kena dengan cara yang sebenar maka gitulah nak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ayat 1 dan sampai 3 surah Al-Ankabut Alhamdulillah belum pada kita nak masuk di dalam ayat-ayat ni cuba kita dengar sedikit sebagai muqaddimah surah Al-Ankabut surah Al-Ankabut diturunkan di Mekah mengandungi 99 ayat dinamakan suratul ankabut artinya perihal labuh-labuh nah iaitu nya uh, eh, labuh itulah sangat labuh nah kerana misal perbandingan yang berhubung dengannya ada disebutkan pada ayat 41 jadi lama lagi lah boleh temung ha apa ha labo ni yang Allah Taala cerita hubungnya dengan akidah manusia pegangi manusia yang tak betul rapuh dan rusaknya supo dengan sarang labo yang tak kukuh ambil tangi kau lah, kering utuh habis tah tah tah tah tah tah tah tah ha, tu nak ayat katanya pegangi manusia yang karuk, yang tak betul dan tak kena dengan cara yang sebenar, maka gitulah. Nah, Allah Ta'ala banding. Intisari kandungannya menegaskan bahawa orang-orang Islam tidak cukup dengan hanya berime dan mengaku menjadi Islam sahaja. Tetapi hendaklah mereka sabar dan tabah hati menerima ujian. Sama ada ujian itu berupa perintah-perintah agama yang wajib dilaksanakan atau berupa larengi-larengi agama yang wajib dijauhi atau berupa kesusahan dan kemalangan yang menimpa diri dan harta benda dengan ujian yang demikian mereka akan beroleh pahala disebabkan kesabaran mereka dan akan ternyata pula orang-orang yang sebenar-benarnya berimeh dan yang sebaliknya jadi boleh tahu selalu katanya dengan sebab ujian ni lah. Orang mana benar sungguh dan orang mana bohong. Dia royak dakwa saja dengan mulut dia katanya dia berime berime. Sebab tu ayat-ayat pada mula pada permulaan suratul ankabut ni seolah-olah katanya menanyakan kita kita berime sungguh ke tak. Kalau kita dok mengaku katanya kita orang Islam, anak cucu Islam, kita ngaji, kita pergi dengan agama, baca Quran, sembahyang, puasa. Sungguh gedak kita berime dengan sekuat-kuatnya sedangkan kita tidak diuji lagi. Ujian-ujian ya, ya yang Allah Taala uji pada orang zaman dulu dan uji juga orang zaman sekarang ni lebih kurang. Tapi adanya darajat orang-orang yang Allah Ta'ala uji dia Siapa tu? Nanti kita tengok di dalam tafsir dia Setelah menerangkan bahawa amal-amal soleh itu menghapuskan dosa dan menggandakan pahala Lalu menyatakan tentang wajibnya manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya Kecuali jika mereka mendesakkan melakukan perbuatan syirik maka janganlah ia menurut kehendak mereka yang salah itu. Ha, ini hak cirak-cirak dah dah. Kita tak boleh turut walaupun ibu bapa sendiri yang suruh supaya kita syirik dengan Allah, hak tu tak wajib kita ikut. Tapi kena buat baik kepada ibu bapa tu, kena buat baik semua. Nah, sepanjang hayat. Kemudian Allah Taala menerangkan dalil-dalil yang membuktikan keasaan dan kekuasaannya. Kebenaran rasul-rasulnya kedatangnya hari kiamat lalu mendedahkan kebodohan kaum kafir musyrik yang menyembah benda-benda yang tidak dapat memberikan sebagai pertolongan perbuatan mereka yang kafir itu adalah ibarat bandingnya katanya labah-labah banding katanya serupa dengan labo yang membuat sarinya untuk melindunginya dari sesuatu bahaya sedang sarin yang dibuatnya itu amatlah repuk dan tidak dapat memberikan kepadanya sebarang perlindungi. Kemudian Allah Taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya membaca Al-Quran. Ha ni, ayat ni duduk di awal juzuk yang ke-21. Sebab suratul Ankabut ni yang ada di juzuk yang ke-20 dan juzuk 21 iaitu nya utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimissalah. Allah suruh lagi memahami dan mengamalkannya So baca Quran dan beramal dengan Quran dah. Serta mendirikan sembahyang dengan tetap dan sempurna. Ikhlas dan khusyuk. Kerana sembahyang yang demikian keadaannya akan mencegah orang yang mengerjakannya daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan hendaklah sentiasa menyebut dan mengingati Allah Ta'ala. Kerana yang demikian sangat besar manfaatnya. Diterangkan pula. Kalau berlaku perbahasa agama di antara orang-orang Islam dengan golongan ahli kitab Yahudi dan Nasara. Hendaklah berbahas dengan mereka dengan cara yang baik, lemah lembut dan dengan mengemukakan hujah-hujah yang benar yang menunjukkan kebenaran Islam dan kesesatan kaum kafir. Ha ni berhajat kepada apa? Cerdik bijaklah. Lah. Nah, walaupun kita berasa katanya kita nak tubik hujah dalil daripada Quran daripada sunnah tapi kadang-kadang masa tu tidak berhajat kepada dalil tapi noknya kepada apa kuam celiu celat kebijaksanaan eh yang ada pada orang Islam nak berhujah macam mana dengan orang kafir nah ini dia panggil dalil akli kebijaksanaan eh akan perlu kepada nah, pada masa tu lagi Hmm, dan dengan mengemukakan hujah-hujah yang benar yang menunjukkan kebenaran Islam dan kesesatan kaum kafir kecuali orang-orang yang menceroboh di antara mereka orang pasal doa tak sedengar langsung nanti nak nak nak nak, nak hujah wah, wah dia semata dia tak sedengar wah orang ha, tu adalah cara-cara yang Islam atur tak nak buat macam mana dengan orang pasal yang tak sedengar wah orang tu nah maka gunakanlah cara-cara yang keras cara yang keras untuk menentang pencerobohannya. Ditegaskan pula bahawa Al-Quranul Karim tetap datangnya dari Allah dengan tidak syok lagi. Bahkan ia ayat-ayat keterangan yang jelas nyata. Yang terpelihara di dalam hati-hati orang-orang yang berilmu. Oleh kerana orang-orang Islam dalam zaman Nabi telah diganggu dan dihalang daripada menjalankan agamanya kerana mereka masih kecil jumlahnya. Ini masa duduk di Mekah dulu. Tak tak, tak ramai tapi apabila duduk di Madinah orang Islam ramai. Lalu diizinkan oleh Allah Taala keluar berhijrah supaya dapat beribadat dengan bebasnya. Suratul Ankabut ini diakhiri oleh Allah Taala dengan menerangkan perjuangan suci yang sewajibnya dijalankan selagi nyawa di kandung badan. Ini Allah Taala firman pada akhir sekali ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana nah di dikandung pada yakni orang-orang yang berime, yang berjuang menegakkan Islam akan bertambah lagi mendapat hidayah pertunjuk dan taufik kejalan Allah yang membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat berjuang untuk menegak Islam sudah tentu dengan berusaha mengembangkan ajaran-ajarannya bukan arti perai semata sebab tu jihad nanti tengok dah kita akan belajar di akhir suratul suratul ankabut ni. Makna jihad yang luah dan makna jihad dalam dalam dalam apa ni mak, maksudnya yang spek. Kalau mak, maksudnya yang luah meliputi mengandungi semua tiap-tiap perkara bukan arti jual perang dengan orang kafe saja dak. Tapi dalam arti katanya dak dia sebut di dalam ni mengembangkan ajaran-ajarannya ajaran Islam lah dan kebudaya eh, kebudayaannya menangkis tuduh tuduh tuduhan golongan lain dengan syarah dan tulisan ha, sebab tu orang-orang hak pasal panam nulis panah royak gapo-gapo berarti orang tu dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala nah dengan syarah dan tulisan dan mengangkat senjata menentang pencerobohan musuh yang menyerang umat Islam dan negara Islam. Atu ha, adalah jihad yang paling besar orang yang jong mati habis harta benda dengan sebab nak menegak agama Allah di atas muka bumi dan nak apa nak jadi bumi itu adalah dibebaskan daripada penceroboh orang-orang kafir ini ha, maksud apa ni eh, rekah isi yang ada di dalam suratul ankabut tapi sebenarnya banyak lagi benar-benar yang terkandung di dalam ayat-ayat lain dan bukan hanya kita dengar semuka daripada pimpinan Ar-Rahman duduk di muka 840 ni saja. Alhamdulillah. Ha, kita masuk di dalam Suratul Ankabut ayat 1 sampai 3 yang saya baca saat ni. Suratul Ankabut surah yang ke-29. Diturunkan di Mekah. Adanya 69 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi maha mengasihani alif lam mim alif lam mim tidak ada maksud dan ini menunjukkan bahawa satu mukjizat yang Allah Taala waktu turun Quran tidak ada siapa pun yang mengetahui maksud huruf yang uh, ah, ia panggil huruf muqatta'ah huruf yang dikerak-kerak yang adanya seko satu, dua, tiga, empat, lima, ne, dan sebagainya. Nabi sendiri tak syarah dan tak hurai. Sahabat Nabi pun tak ada sore pun mari duk kepik tanya Nabi, Nabi-nabi. Uh, eh, Yasin tu makna gapo Nabi? Nun, Sod makna gapo Nabi? Tak ada. Ni nak ayat katanya doi marayat. Sahabat Nabi dia tak tanya benda pelik-pelik. Kalau kita lah ni cakap, tanya cakap. Kalau tak tanya waktu mengajar pun, tanya kepik sore-sore. Maksud gapo tu? Tapi, kita tak temung dalam tafsir, dalam hadis. Royak katanya, sahabat dia pergi tanya Nabi, alif lami makna gapo Nabi. Eh, juruh dah sahabat. Lepas tu, ya, kalau bahasa siya panggil ta'at'an, tak berasa, berasa susah ke hati, tak tahu makna ni. Ha, tu. Pahlak, 22 tahun lebih Ra'i tu hewak turun kepada Nabi melalui malaikat Jibra'i Jibra'i pun tak rayak kepada Nabi Alif Lam Ra Ha Mim Yasin Nun Sod Alif Lam Mim Ra tak rayak masa pelik dah masa pelik Jibra'i tak rayak tu hewak tak rayak Nabi tak rayak sahabat Nabi tak tanya sebab tu kita pun baca sudah saya kelola katanya nanti tanya tu Tuhan sikit lagi kalau siapa di padang mahsyar sikit lagi tanya tu Tuhan siapa berani akak tangi akak tangi Tu Tuhan Tuhan nun tu makna tu Tuhan sod yasin alif lam mim nak tanya Tuhan atas dunia ni tak ada orang duduk lagi tafsir kecuali kumpulan-kumpulan hak pasal duk usaha nak takwil ayat ada setengah-setengah dia terjemah dan duduk royak huraya makna dia pula salah satu dah salah satu hak ni sebagai misal ni yasin yasin dia terjemuh wahai manusia tahu yang ambil mana tu wahai manusia sebab ya tu dia katanya kena baca dua dua harakat ya wahai sin sin daripada nas wallahu alam dia duduk pergi ambil Plan kok mana kita tak tahu ya? Wahai manusia Lepas tu duduk ayat Wahai Nabi dan sebagainya Ini ha, Allah Alam lah Kalau dengar apa dengar saja Tak sah duduk berperuk saja Tak sah duduk berperuk Tak sah duduk berperuk Ha orang okay, duduk takwe ayat-ayat Huruf muqatta'ah utama sekali Tuhan pun tanya sebagai seayat dah Sebab masa nak habis dah Ahasiban nasu ayyutraku wa ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ni adalah soalan. Soalan tu hai tanya ni tak ada nok kepada jawab pe. Dia tanya tu nak keratun otak dan hati manusia serta dengan nak wujud denyut ime manusia yang ada di dalam hatinya. Lagu mana? Patutkah manusia menyengkau bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata? Kata apa tu? Kami berime sedang mereka tidak diuji. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah, hei manusia. Mung duk kecek katanya berime berime, Sungguh kedok mu berime, Mung tak ada kena uji lagi. Tak ada kena tutsop, sikit habuk. Sungguh katanya mung duk semaya, mung duk poso, duk sedekah, duk buat gitu. Tapi tu hei tak uji walaupun sikit. Pah ye yang Allah Taala uji, dia tak serupa setiap orang manusia. Orang yang paling tinggi sekali yang diuji iaitu al-anbiya. Orang-orang yang jadi rasul-rasul nabi-nabi masya-Allah diuji. Sehingga di dalam tafsir ayat katanya sahabat nabi mari duk tanya nabi, "Nabi, kita kena uji lama dah ni." Apa tak berdoa dengan Tuhan? jadi kita bening selalu orang kafir Allah selalu Nabi pun raya orang-orang zami dulu belum pada kamu setengah-setengah orang bukan rasul bukan Nabi ada setengah-setengah menjadi rasul jadi Nabi digergajikan kepala dia ambil orang sok-sok hidup-hidup pok gaji grain grain grain grain grain grain grain petuh kepala tak gen, tak ganye walaupun sikit iman maknanya jang mati di dalam Islam sehingga kena bunuh kalau kita kira zaman-zaman lah ni ya orang okay, toraman orang tu dalam berbentuk dalam bentuk berbagai-bagai bakar kerak tangi kerak palo seksa takwi make gotu goni gotu gani tapi Nabi ayat katanya mereka itu walaupun sikit pun tak ada gonye ini ha, ni kita cuba kita tengok suluh diri kita sendiri dah. Allah Ta'ala uji kita tiap-tiap orang ni. Masya Allah. Berbagai. Orang yang mengajar ugamu. Orang yang sebar kebenaran atas muka bumi. Orang yang tamada. Orang miskin. Orang kaya. Orang tu orang ni. Semua ada ujian masing-masing. Jangan kita tak sedap hati sangat Katanya. Tu Tuhan saya kau kita dengan sebab kita rajin semaya. Oh tu Tuhan saya kau kita tengok ni rezeki dia wi. Go tu go ni go tu go ni. Ime kita kuat. Jangan dia lagi tu lagi. Sebabnya tu Tuhan raya di sini. Jangan kamu duk kecek duk raya dengan mulut umum kata mu berime molek dah. Padahal kamu tidak diuji. Ayat ni tak habis lagi dah. InsyaAllah kita sambung semula. Tengok masa pun habis dah. Untuk pagi hari ini dan insyaAllah kita sambung semula pagi hari Sabtu deh. Hari ini hari Khamis. Esok kita baca hadis Nabi di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Lepas tu hari Sabtu ni kita sambung semula. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.